саламатсыңдар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз тоғызыншы сынып физикасы 14 төртінші параграф механикадағы күштер деген тақырыпты қарастыратын боламыз жақсы олай болса біз бастаймыз бүгінгі сабағымызға арқау болатын негізгі күтілетін нәтижелер бұл архимед күші үйкеліс күші серпімділік күші жалпы айтқан кезде табиғаттағы түсіндірілетін күштерді қарастыратын боламыз бұл күштерді біз жетінші сыныпта қарастырған болатынбыз иә қазір бір шолу жасаймыз и соған байланысты есептер қарастыратын боламыз жақсы олай болса біз жалғастырамыз үйкөз күші деп жатқанымыз не яғни үйкөз күші деп жатқанымыз қозғалатын екі ден арасында пайда болатын яғни әрқашан қозғалысқа қарсы болатын күшті айтамыз мысалы қолымызды үйкеген кезде қолымыз қызады неге өйткені үйкөз күші күштің бағытына қарама қарсы болғандықтан қызады немесе ә, үйкөз күші қандай жағдайда аз болады әрине білеміз қар мен резинаның мұз мен резинаның екеуісі аз өйткені таят деген сөз егер үйкеліс күші болмаса біз құлаймыз деген сөз жүре алмаймыз егер аяғымызбен жердің үйкесі болмаса құлайтын едік мүлде жүре алмайтын едік та яғни біз үйкеліс күшін осылай қарастыратынбыз жетінші сыныпта айтқан болатынбыз иә мына жерге қарайтын болсақ үйкеліс күші f үйкеліс тең болады мю көбейту mg негізгі формуласы f үйкеліс тең мю n дейміз негізгі формуламыз иә n деп отқанымыз не бұл жерде нормаль күш болып есептелінеді оны біз нормаль күшті mg деп алсақ болады деген сөз нәтижесінде үйкеліс күшінің формуласын осылай жаза аламыз деген сөз түсіндіре алдық қой бұл жерде f үйкеліс деп жатқанымыз міне үйкеліс күші өлшем бірлігі ньютон мю деп жатқанымыз үйкеліс коэффициенті өлшем бірлігі болмайды м деп отқанымыз дененің массасы өлшем бірлігі килограмм g деп отқанымыз әрине ол тұрақты еркін түсу деуіне тең метр секунд квадрат иә енді ары қарай осы жерден біз массаны тауып көрейік форма түрлендіріп көрейік давайте иә массаны табатын болсақ не болады f үйкеліс бөлінген мю g деп алсақ болады деген сөз окей ары қарай енді біз осы сырғанау үйкелісіне тоқталамыз жалпы үйкеліс күшінің формасын жазып алдық мына екенін білеміз горизонтал жазықтықпен қозғалыс кезінде күшінің формуласы қалай болады екен міне f тең үйкеліс мю дейміз mg деп жатқанымыз жаңағы дененің массасы мен оның еркін сулерінің көбейтіндісін қарастырамыз немесе көлбеу жазықтықпен қозғалыс яғни көлбеу деп жатқанымыз бұл ондай деген сөз ғой значит не деген сөз міне бұрыш пайда болды бұл бұрыш деп жатқанымыз косинус альфа яғни косинус альфамен қарастырамыз ал көлбеу жазықтықта тыныш жатса иә жай ғана көлбеу жазықтықта қозғалмайды осы жерде тұрса деген сөз ғой ол кезде f тең mg синус альфа болады mg синус альфа дейміз ал вертикал бағытта тыныш тұрса яғни вертикал уақыт деген сөз мынау осы жерде тек қана тұратын болса э, үйкеліс тең mg деп қарастырсақ та болады екен окей ары қарай кеттік осыған байланысты әдеттегідей бір есеп міндетті түрде есепті қарастырамыз шығарамыз біздер не табу керек үйкеліс коэффициентін табу керек яғни мю табу керек деген сөз түсіндік па дәптерге шығарамыз бізге жіберіңдер ары қарай енді серпімділік күші жалпы серпімділік күші деп жатқанымыз не деформацияға ұшыраған денеде пайда болатын күш деп айтқанбыз жалпақ тілмен айтқан кезде өзгеріске ұшыраған күш деген сөз мысалы мына бір пружина иә бастапқыда мынандай еді оған бір жүкті асқан кезде ол не істеді өзгерді ма өзгерді яғни бұл жерде к деп отқанымыз осы ненің ә, пружинаның қатаңдығы болып есептелінеді мынау қатаңдық қатаңдық x деп отқанымыз созылу иә так қатаңдықтың өлшем бірлігі ньютон бөлінген метрге тең созылудікі метрге тең енді осы жерден біз қатаңдық тауып көрейік иә ол кезде серпімділік күшін бөлеміз неге созылудың өзгерісіне немесе осы жерден созылудың өзгерісін табатын болсақ f бөлінген k болады қатаңдық деген сөз иә ал енді бір түзудің бойында жатқан күштер жалпы э, күштер бағыттас қозғалса міне қараңдар күштер бағыттас қозғалса жалпы күш табу үшін не істейміз бірінші дененің күші мен екінші дененің күшінің қосындысын аламыз деген сөз ал егер қарама қарсы қозғалса ше мысалы бір дене f біріміз бері қарай қозғалып жатыр f екіміз бері қарай қозғалып жатыр қайсысы күш үлкен болады сол тартып кетеді солдың бағытымен яғни ол кезде күштерді азайтамыз деген сөз иә бұл жетінші сыныпта қарастырған болатынбыз ал енді күштерді ажырату үшін біз мына жерде бір кішігірім кесте жасадық егер бір бағытта қозғалса міне қарайтын болсақ бір бағытта қозғалып тұр бірінші күшіміз ол кезде қалай болады жалпы күшті тапқан кезде барлық күштердің қосындысына тең болады әртүрлі қозғалыс жасаса міне қарайтын болсақ неге өйткені мына күштің бағытымен кетеді себебі бұл күш үлкенде болып тұр деген сөз үшінші жағдайда қарама қарсы болса азайтамыз яғни үдеуіміз нөлге тең болады екеуінің азайтындысы нөлге тең болады себебі арақашықтықтар бір болғандықтан иә ал енді әсерлі күштерге тоқталамыз бұның барлығы не үшін күштерге тоқталып жатырмыз себебі бүгін қарастыратынымыз бұл механикадағы күштерге тоқталып кетеміз ә, э, естеріңде болса белгілі бір альфа бұрышпен қозғалатын болса косинустар теоремасы деген тақырыпшаны өткен болатынсыздар иә геометрияда ал енді осы жерде дәл сол формула яғни мынандай еді ғой с тең а квадрат қосылған б квадрат азайтылған екі а б косинус альфа деген еді иә дәл осы формула саламыз и все окей ары қарай э, егер ол перпендикуляр бағытта қозғалса то есть неміз э, бұрышымыз нөлге тең яғни екі екі вектор бағыттас жаңа айтқанымыздай қосылады егер қарама қарсы болса азайтамыз егер 90 градуспен яғни перпендикуляр бағытта қозғалса пифагорға саламыз иә ал 60 градуспен қозғалса ол кезде мына бір формула салады екенбіз ал енді осыған байланысты бізде екі есеп шығару жолын шығарамыз қайсысы ответ мысалы мына жерде төрт деген бұны дәлелдеу керек иә мына жерде қайсысы болады осы есептерді шығарамыз бізге жібереміз окей ә, мына бір есептілерді шығарамыз а б с иә үш есепті қайсы бұл жерде бағыттас па қарама қарсы па соған байланысты есептеріміз ал енді архимед күші архимед күші деп жатқанымыз не қандай күш қандай да бір сұйықтықта немесе газда орналасқан көлемі мынандай иә денеге үнемі жоғары бағыт күш әсер ететін яғни бұл архимед күші деп аталады яғни біз суға түскен кезде біз судың бетінен шығаратын болса ол қандай күш екен архимед күші немесе итеруші күш деп те аталады архимед күшінің формуласы қалай болды екен міне f архимед Ф кедергі деп қарастырсақ та болады ә, ро сұйықтықтың көлем дененің көлеміне көбейтіндісі және еркін түсу дене деген сөз бұл форма қалай шықты f күштің формасы mg ауырлық күшінің формасы осы жерде массаның орнына біз не жазамыз ә, тығыздық көлем еркін түсу десек те осылай форманы түрлендіруге болады екен иә ал егер дененің жүзу шарттарына тоқталатын болсақ қалай болады егер сұйықтықтың тығыздығы дене тығыздығынан үлкен болса иә солай ма ол кезде дене сұйықтықтың бетінде көтеріліп жүзіп жүреді дейді ал егер екі тығыздықта дененің тығыздығымен міне қарайық мынау ә, дененің тығыздығымен судың тығыздығы тең болған жағдайда не болады екен дене сұйық ішінде жүзеді мына жер жүзіп жүр ал егер ә, бізде сұйықтың тығыздығы дене тығыздығынан кіші болса яғни архимед күші кіші ауырлық күшінен болып тұр дұрыс па ол кезде дене сұйық бетінде ә, то есть түбіне түсіп кетеді ол деген сөз міне d.com density яғни э, бұл тығыздық деген сөз ағылшынша иә объект үлкен болады density liquid liquid деп отқанымыз сұйықтық ал егер міне мынау бірінші жағдайымыз деген сөз иә дене осылай жүзу шарттары осылай қарастырылады екен ал енді э, бізде аудан немесе көлемнің өлшеу бірліктеріне тоқталатын болсақ ә, қалай айналдырамыз бір километр квадратымыз оның алты дәрежесі метр квадратқа тең бір километр кубымыз онның тоғыз дәрежесі метр кубқа тең деген секілді мына нелердің мәндерді жазып қоямыз окей түртіп қоямыз ал енді ауада ұшу яғни ауа шарларына тоқталатын болсақ ауа шары көтере алатын жүктің салмағын көтеруші күш деп аталады мысалы көтеру күшінің формуласы тең болады архимед күшін азайтамыз ауырлық күшін f ауырлық күші яғни ә, бұл қабық сыртындағы масса және м осы жерде газдың массасының қосындысына тең болады сол кезде формамыз қойып тұр ғой f кедергі күші тең көтеруші күш то есть э, f архимед минус f ауырлық күші азайтындысына тең деп қарастырылады деген сөз иә ал енді э, осыған байланысты пысықтайм яғни пысықтау есептеріне тоқталамыз э, мына жерде бізде неше үш пысықтау есебі берілген есептер шығарамыз одан кейін барып келесі пысықтау есептеріне тоқталамыз екі есеп неге өйткені біз оңай бұл есептер жетінші сыныпта келген есептер жай ғана бұл жерде қайталап бір есімізге түсіріп жатырмыз иә и ең соңында мына архимед күшіне байланысты тақырыптық тест тапсырмаларын тоқталамыз міндетті түрде окей и одан кейін барып шығарған есептеріңді бізге жіберіңдер солар бағалайтын боламыз бүгінгі сабағымыз аяқталды оқушылар келесі сабақта жолыққанша сау болыңдар good luck guys